Tô namorando todo mundo 99% anjo decente Mas aquele por cento é vagabundo Safado e elas gostam Deixa eu falar, né?